කාපුණ කතාවේ. සර්පයන්ට එහෙම ලේ උරාබීමේ අවයවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ විෂ දාලා පිහිටවුවට ඒ කියන්නේ විෂ දාලා තියෙනවා, සාමාන්‍ය දත් තියෙනවා. ඒ වගේ විෂ ඒ කියන්නේ උරලා ගන්න පුළුවන් අවයව නැහැ. දැන් මදුරෙක් එහෙම ගත්තොත් එයාට අවයව තියෙනවා ඒ වගේ. ලේ උරාගන්න. දැන් මෙයාට එහෙම නැහැ. මේ අනිත් මේ එයාලා සාමාන්‍ය දැන් මීයෝ වගේ කන්නේ පරාලවල දිගේ ගිහිල්ලා දැන් එයාලට මේ පරිග්‍රාහක වර්ගය හම්බෙලා තියෙන්නේ පරාලවල එල්ලිලා මීයෝ වගේ සත්තු දඩයන් කරගන්න. ඒ හින්දා තමයි මේ එල්ලිලා ලේපනවා කියලා කියන්නේ. මේ ලේමාපිලා කියලා තව එකක් කියනවා. දැන් මෙයාගේ කලම තුනක් හම්බ වෙනවා කියන්නේ. දැන් මේ පේනවා මෙයා මෙයාගේ මේ කළු සුදු වගේ තියෙන්නේ. මෙයාගේ නිකන් දුඹුරු පාටක්. තව හම්බ වෙනවා රතු පාටක්. මේ ඒ රතු පාටක් කියනට තමයි ලේමාපිලා කියන්නේ. දැන් මෙයාට ගත්තොත් මේ කියන්නේ නාගමාපිලා කියලා කියන්නේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ පාට හින්දා. තව අහලා තියෙනද හබරලියා? හබරලියා කියලා කියනවා සර්පයෝ තුන්දෙනෙක්ට එක එක පැතිවල. එක පැතිවල කියනවා දැන් හබරලියා කියලා මෙයාලට. ඔය ෆෙරමෝන් එක හිරිලා යනවා ඉතින්. එතකොට එකම වර්ගයේ සර්ප වෙන්නත් පුළුවන් වෙන වෙන සර්ප වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි ඔය එක එක මරුවම හතක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. හතක් නෙවෙයි ඉතින් 10ක් වෙන්නත් පුළුවන් එක්කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකේ ඇත්තක් තියෙනවා විද්‍යාත්මක පැත්ත. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද මෙයාලගෙන්? ආ මේ තව එකක් මේ ජරා කරාම කබර දානවා ඒ වගේ කතා දෙනවා. ඒකත් බොරුවක්. හැබැයි මෙහෙමයි තුවාලයක් වගේ තිබිලා බැක්ටීරියා ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ කියන්නේ කබර දාන ඒවා එහෙම නැහැ. ගෙම්බන්ගෙත් ඔය කතාව දිනා ගෙම්බුන්ගෙත් එහෙම නැහැ. කියන අර තුවාලයක් තිබිලා තුවාලෙට වැටුනොත් ඒක බැක්ටීරියා ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් පළු දාන්න වගේම આવොත් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අර නෝමල් ගෑවුනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ගෑවිලා හරි දැන් මේ මේ තුන් දෙනාම එක තැන තියලා බලන්න. මේ ඉන්නේ නිදි මාපිලා. හරිද? නිදි මාපිලා තමයි මේ ඉන්නේ. එතකොට මෙයාලගේ සයිසස් බලන්නකො මේ ඉන්නේ ලංකාවේ මාපිල් පවුලේ හම්බෙන විශාලම සමාජිකයා. මේ මෙයාත් මෙයා සාමාන්‍යයෙන් නාගමාපිලා විතර ලොකු වෙන්නේ නැහැ හරිද? එතකොට මෙයා කාපුවම තමයි නිින්ද යනවා කියන්නේ. මෙයාට මේ මේ ඒ හැදිලා තියෙන්නේ මෙයාට මං ළඟට අවිල්ල පෙන්නන්නම්. මෙයාගේ මේ ඇස්වල පාට ඇස්වල පාට මෙයාගේ මේ මේ ඇගේ පාටරම සමානයි. හොඳට බැලුවත් පෙනෙයි. මගේ අතත් එක්කම බලන්න මේ මෙයාගේ ඇස්වල පාට ඇගේ පාටට සමානයි මේ එතකොට දවල් කාලයේදී දකින මනුස්සෙට පේන්නේ මෙයාගේ මේ මෙයා නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ. අනික මෙයාගේ තියෙන්නේ සිරස් කණිනිකාවක්. දැන් අපිට තියෙන්නේ වටකුරු කණිකාවක්නේ. එතකොට මෙයාට තියෙන්නේ සිරස් කණිකාවක්. එතකොට දකින කෙනෙක්ට පේන්නේ මේ දන්න. බලන්න. මෙයා දැන් ඊළ වෙනවා. හිඳ වෙන්නද සමාජ ඒ කියන්නේ කොල්ලෝ හරි හරි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එන්න. දෂ්ට කරනවා. හැබැයි දැන් අර අපි අල්ලගෙන ඉන්න විදිහත් එක්ක ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවනේ මෙයාව හසුරුව ගන්න ඕනේ විදිහ. එතකොට දැන් මෙයාට තරහ ගිහින් නෙමෙයි ඉන්නේ කියන්න මම දන්න හින්දා තමයි මෙහෙම අල්ලන්නේ. හරිද? මෙයාට තරහ ගියම් මෙහෙම නෙමෙයි මෙයා එස් අකුරක් විදියට හැදිලා කණ්ඩ පයින්නවා කට අරගෙන. හරිද? එතකොට මෙයාගේ මේ මේ මේ මෙයාගේ හැමේ ස්වභාවයත් එක්ක මෙයාගේ ඇස්වල ස්වභාවය හින්දා තමයි මෙයාට නිදිමාපිලා කියන නම ගන්න තියෙන්නේ. අනික මෙයා දහවල් කාලයට ගොඩක් අක්‍රීය සර්පේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාශීලී ගතිය අඩුයි. නිකන් මුල් වලක් වගේ මේ ගුල්ලි වෙලා ඔය කාරි මුල්ලකට ගලා ඔය මුල්ල කැට මේ වගේ දේවල් වල ඉදා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. අතන ටැප් එක. හරි මේ ටැප් එක. මේ කැඩිලා නේද? අර වෑල් එකක් වහන්න කියන්නේ. මොකද කොලයක් දාන්නේ? මාපිල්ලෝ අපි තුන්දෙනෙක් පෙන්නුවනේ. ඒ තුන්දෙනාගේම පොදු සාධක තියෙනවා. හීනි, දිගයි, ඔළුව මහලයි, ඊට පස්සේ පස්සේ තියෙන්නේ සිරස් කණිකාවක්. අනික මේ පරිග්‍රාහක වල්ගේ. නේ? එයාලට පුළුවන් මෙහෙම එල්ලිලා ඉන්න. හරිද? එතකොට මේ නිදි මාපිලා තව ලංකාවේ මාපිල්ල වර්ග පහක් ඉන්නවා. මේ විශාලම සමාජිකයා ඊට පස්සේ නිදි මාපිලා රෑන් මාපිලා නැත්නම් ගැරඩි මාපිලා කියලා කියනවා ඊට පස්සේ රණවන කියලා මාපිලා එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා පඳුරු මාපිලා පඳුරු මාපිලා තමයි කුඩාම එක්කෙනා එයාවත් දන්නවා ලේබලෝ ආ හරිද? මේකේ මම මිත්‍යාවන්තවාදී පැහැදිලි කරන්නම්. කට්ටිය කියනවා නිදි මාපිල්ලා මෙයාට කියන්නේ නාග මාපිලා. හරිද? මෙයා නාග මාපිලා කියන්නේ වර. මෙයාගේ පේනවද ඔයාලට මේ හැමේ වර්ණය කාට සමානයිද? ටිකක් අයිට සමානයි. හරිද? අපි ගාව අද මේ නාග මාපිලයි කබර මාපිලයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ මෙයාගේ මේ වර්ණය නයිට්ට සමාන හින්දා තමයි මෙයාට නාග මාපිලා කියලා කියන්නේ. හරිද? මෙයා කිසිදල කරගන්න. ආ මෙයාලා රියර් ෆෑන් සර්පයෝ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ විෂදල පිහිටලා තියෙන්නේ මේ ඇස් දෙකට පිටිපස්සේ. හරිද? මේ මෙතන මේ ඇහැ තියෙනවනේ. ඇහැ තියෙන මාජින් එක පේනවද ඔයාලා ඔක්කොටම? හරි S දෙකට පිටිපස්සේ. ඒ කියන්නේ S දෙකම යටින් වදිනවා. හරිද? එතකොට මෙයා කෙනෙක් අපේ කෑව කියලා විෂදල වදින්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. හරිද? එතකොට මේ ඉන්නේ කබර මාපිලා සහ නාග මාපිලා. ලස්සනයි නේ මෙයා. හරිද? කබර මාපිලයි නාග මාපිලයි තමයි මේ ඉන්නේ. අරයාගේ අර තියෙන කබර ස්වභාවය හින්දා තමයි එයාට කබර මාපිලා කියන්නේ. මෙයාගේ අර නාගයා වගේ පාට හින්දා තමයි මෙයාට නාග මාපිලා කියලා කියන්නේ. හරිද? මෙයාලා මේ දෙන්නම එක්කෙනෙක් හරිද? මේ දෙන්නම එක්කෙනෙක්. එකම විශේෂයේ වර්ණ ප්‍රභේද දෙකක්. තේරුණා නේද? හරි. දැන් අතට ආන්න Thank you. මේ මේ ඉස්සකුර හදාගෙන කට ඇරලා පෙන්නනවා එයා මේ මම ඊළඟට හපන එක කරන්නේ මේ ළඟට එන්න එපා කියලා. ඒක අනතුරු ඇඟවීම. එයා ඕනෙලාවක ඉස්සකුර හදාගෙන මෙහෙම කට අරගෙන ඉන්නවා. කන්නේ නෑ කියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් කැලේක හම්බෙන සර්පෙක් හරි අපිට ඉස්සරම පාර හම්බෙන සර්පෙක් අනිවාර්යෙන් මේ කණ්ඩ බයිනවා. ඒක නෑ කියන්න බෑ. ඒක විස නැති සර්පෙක් වුණත් එච්චරයි මේ කණ්ඩ බයිනවා. මේ පේනවා දෙයාගේ අර වල්ලිගේ කෑල්ලෙන් පරිග්‍රහක වල් ගන්න තියෙන්නේ. එයා ටක් ගාලා අල්ලා ගන්නවා. ඉන්න පුළුවන්. ගස්වලින් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන් අපි uh, මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ මේ uh, අර දැනට ඉන්න සර්පය 14 දෙනාගේ නම්. හරිද? මම මේ කියවගෙන කියවගෙන යනවා සර්පය 14 දෙනාගේ නම්. Uh, මෙතන ඉංග්‍රීසි නම සහ මේ විද්‍යාත්මක නාමය දෙකම තියෙනවා. හරි. ඇහැඩුල්ලා හෙන කඳයා. අහලා තියෙනවද මේ නම? හෙන කඳයා. හරිද? හෙන කඳයා, පඳුරු මාපිලා, රණවනගේ රන් මාපිලා, නිදි මාපිලා මේ නාග කබර ලේ කියන්නේ එකම එකම ස්පීසිස් එක. ඒ කියන්නේ මොකද? එකම සර්පයා එයාගේ වර්ණ ප්‍රභේද අනුව නම් වෙනස්. හරිද? නාගමාපිලා අර නාගයා වගේ වර්ණ රටාවක් තියෙන හින්දා ඒ වර්ණ ප්‍රභේදයට නාගමාපිලා කියනවා. කබර වගේ වර්ණ රටාවක් තියෙන හින්දා කබරමාපිලා කියනවා. ලේමාපිලා කියනවා. ඔය පහදරට වියලි පහදරට තෙත් කලාපේ ඉන්නවා මේ තනි රතු පාටට හුරු නාගමාපිලෙක් එයාටම තමයි ලේ මාපිලා කියලා කියන්නේ. දැකලා තියෙනව නේද? ආන් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ මෙයාලට අපි කියන්නේ ලොරියල් පිට් එක කියලා. ලොරියල් චිත්‍රය හරහා තමයි එහෙම පේන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එයාගේ ළඟින් ගියත් එයා දෂ්ට කරන්නේ ඒකයි. එයාට අපිව පෑගෙන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිව පේන්න ඕනෙත් නැහැ. එයාට අපේ රස්නේ වැදුණා නම් ඇති එයා මොකද කරන්නේ? දෂ්ට කරනවා. හරිද? එතකොට මෙයාගේ මෙයාගේ තියෙන රුධිර විෂ හැබැයි මෙයාට ඊට වඩා මේ ටික අපේ මොහොකඩු පද්ධතියට බලපාන මේ විෂක් තියෙනවා නෙප්‍රොටොක්සින්. මේ නෙප්‍රොටොක්සින් බලපාන්නේ කොහටද? අපේ වහු ගොඩ වලට. අපේ වහු ගොඩ වල විෂ තැම්පත් වෙලා පසුකාලීනව ඒක ටිකක් මේ ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම ඒකයි කිව්වේ කුණ කට්ටෙක් කෑවා කියලා මේ ගණන් නොගෙන ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් රජ රෝහලකට ගිහිල්ලා වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා අවශ්‍ය උපදෙස් ගන්න. හරිද? හරි. මෙයාගේ තියෙන සොරනොග්ලයිපස් දල. ඒ කියන්නේ මෙයාටත් මොනවද කරන්න පුළුවන්? දල හොල්ලන්න පුළුවන්. හරිද? දල හොල්ලන්න පුළුවන්. එතකොට නේ කාටවත් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැද්ද මේ මේ මේ දල හොල්ලන්න පුළුවන් සර්පයන්ට සහ වෙනත් සර්පයන්ට මේ ජීවිත කාලෙටම එක දත් දෙකයිද තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපෙත් අර කිරි දත් දෙනවා, ඒවා වැටෙනවා, ඊට පස්සේ ලොකු දත් දෙනවා. එහෙමනේ. දැන් මගේ නම් අර මගේ තාම වයස අඩු වෙන මගේ අර හක්කේ දත් දෙක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මේ ඉතින් අර ඔයාලට නිකන් ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ නැද්ද මේ දල සම්බන්ධයෙන්? මේගොල්ලන්ගේ මේ විෂ දල වැටෙනවා. විෂ දල මාස 3කට සැරයක් වගේ වැටිලා ආයෙ විෂ දැල්ලා ඉපදිනවා. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මේ එයාලා විෂයි. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න අපි මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ මේ අර දැනට ඉන්න සර්ප 14 දෙනාගේ නම්. හරිද? මම මේ කියවගෙන කියවගෙන යනවා සර්ප 14 දෙනාගේ නම්. මෙතන ඉංග්‍රීසි නම සහ මේ විද්‍යාත්මක නාමය දෙකම තියෙනවා. හරි. ඇහැඩුල්ලා හෙන කඳයක්. අහලා තියෙනවද මේ නම? හෙන කඳයක්. හරිද? හෙන කඳයක්. අඳුරු මාපිලා රණවනගේ රන් මාපිලා නිදි මාපිලා මේ නාග කබර ලේ කියන්නේ එකම එකම ස්පීසිස් එක. ඒ කියන්නේ මොකද? එකම සර්පයා එයාගේ වර්ණ ප්‍රභේද අනුව නම් වෙනස්. හරිද? නාග මාපිලා අර නාගයා වගේ වර්ණ රටාවක් තියෙන හින්දා ඒ වර්ණ ප්‍රභේදයට නාග මාපිලා කියනවා. කබර වගේ වර්ණ රටාවක් තියෙන හින්දා කබර මාපිලා කියනවා. ලේ මාපිලා කියනවා. ඔය පහදරට මියලි පහදරට තෙත් කලාපේ ඉන්නවා මේ තනි රතු පාටට හුරු නාගමාපිලෙක් එයාටම තමයි ලේ මාපිලා කියලා කියන්නේ. Thank you. nhé. බලන්නේ ජෙකොක්සන් අවයවයෙන් අඳුරගන්න එක තමයි කරන්නේ. එතකොට එයාලා දන්නවා මෙතන එයාට කරදරයක් වෙන මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නේ. එහෙම කියලා දන්නවා. නෑ එයාලා ඒ හැමදේම කරන්නේ ත්‍රෙට් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මෙයාලා දැන් මෙයා මෙතනින් තිබ්බොත් එහෙම මෙයා කරන්නේ ටක්ටක් දාලා කොහෙන් හරි මුල්ලකට රිංගලා පැනලා යන එක තමයි කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ මෙතන ඉන්න සර්පයෝ කාගේවත් මේ විෂදල ගලවලා හානි කරලා නැහැ. ඒක මේ ඉස්සරෝම කියන්න ඕනේ. කිසිම සර්පයෙක්ගේ විෂදලක් ගලවලා ඒ මුකුත් නැහැ. මේ පිසා ගන්න මේ මේව ටික. මා පිල්ලු ටික ගන්න. මේ හරි මේ ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන්නකො මේ බෝතලයකට දාගන්න. හරි මේ වගේ සර්පෙක් මෙහෙම ඔක්කොම ජුට්ටක් අහගන්න මේක ජුට්ටක් වැදගත් හරිද? මේ සර්පයෙක්ව අපි කොහොමද මේ දැන් මේ වගේ බෝතලයකට අපිට දාගත්තේ හැකි. ගෙදරකදී. හරිද? ගෙදරකදී මේ වගේ සර්පයෙක් ඇවිල්ලා අපිට ඉවත් කරගන්න ඕනේ වුණොත් අපිට මෙයාව බෝතලයකට දාගත්තේ හැකි. හරිද? දැන් අපි දන්නවා නම් මෙයා වෛරදත් කැටියා කියලා. මෙයා මේ නිර්විෂ සර්පයෙක් කියලා පොඩි හොක්කකින් මේ වගේ අපිට හදාගන්න පුළුවන් පොඩි මේ මේ වගේ කොක්කක් ඔයාලට හදාගන්න බෑනේ අපිට මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන් පොඩි ඒ වෙලාවට ගන්න පුළුවන් පොඩි දිග කෝටු කෑල්ලක් හරිද කෝටු කෑල්ලක් කරගෙන මීට වඩා ලොකු බෝතලයක් වුණත් කමන්නේ ඔයාලට පහසු අල්ලගන්න පහසු ලොකු බෝතලයක් හරිද ඒ වගේ බෝතලයක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ මේව මේ ඉස්සරහින් මේ සර්පයාට මේ බෝතලේ ලං කරන්න හරිද මෙයාලා මේකට යන්නේ නැහැ හරිද මෙයාලා මේකට යන්නේ නැහැ ඔළුව දාගන්නව අඩුයි අපිට මේ කෝටු කෑල්ල වගේ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒකට අපිට මෙහෙම හිමීට මෙයාව ආන් එහෙම කෝටු කෑල්ලෙන් පොඩ්ඩක් එහෙම එහෙ කරලා මේ මේ දාගන්න හැකි බෝතලය තුළට. ගෙදරින් ඕක එහෙම යන්නේ නැත්තම් එහෙම යන්නේ නැත්තම් අපිට චුට්ටක් මේ මෙහෙම තද කරලා මේ මේ වගේ දැන් මෙයා ටිකක් අර කලබලකාරී සර්පෙක් හරිද? මෙයා ටිකක් අර ටිකක් කලබලකාරී සර්පෙක් දැන් දෙලිස්සෙක් වගේ සර්පෙක් අපිට ලේසියෙන් එහෙම දාගන්න හැකි. හරිද? මේ මේ වගේ අපිට එයාව මේ මේ නැට්ටක් ඉස්සර චුටි තට්ටුවක් දාපුවම එයා ටක් ගාලා මොකක් හරි එකක් අස්සට රිංග ගන්නවා. හරිද? මේ වගේ බෝතලයක් පාවිච්චි වුණත් ඔයාලට ඒ වගේ සර්පෙක් අල්ලගත්ත හැකි මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ බෝතලයකට වඩා PVC බට තියෙන්නේ. PVC බටයකට අපිට end cup දෙකක් ගහලා දිග එකක් හදාගත්ත හැකි. හරිද? මට අද මේ අර ඒ ගමනාගමන අපහසුතාවෙන්ද ඒක මම හදාගත්ත තිය හදලා ගෙදර තියලා තියෙන එකක් මේ පෙන්නන්න කට්ටියට ඒක ගේන්න බෑ ඒක මේ බස් ගේන්න වෙන්නේ මේ හරි ඊළඟට අපි සුළු විෂ කැටගරියගේ සර්පයෝ කීප දෙනෙක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ සුදුනම් කියන්නේ මේ මේ වගේ එක්කෙනෙක්ව දැකලා තියනවද? මේ වගේ එක්කෙනෙක්ව දැකලා තියනවද කොහෙද හරි? මේ වගේ කෙනෙක්ව දැකලා නෑ නේද? මෙයාට කියන්නේ නාග මාපිලා. හරිද? මෙයා නාග මාපිලා කියන්නේ අර මෙයාගේ පේනවද ඔයාලට මේ හැමේ වර්ණය කාට සමානයිද? ටිකක් හරි. තව හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ මුදවා ගැනීමකට ගෙදරකට ගියාම මේ මේ වගේ ක්‍රමයකට තමයි මේ සතාව ආරක්ෂිතව දාගන්නේ. දෙමලක් කොයි එකක්ද ගන්න යන්නන්නේ? මේ මේ මේ මේ තියෙන ටූල් එක ඔක්කොම දාන්න. ඔව් මේකෙන් අල්ලන්න. හරි මේ කලබල කරන්න එපා. දැන් අර අර ප්‍රසන්ටේෂන් එක අපි කිව්වා වගේ මෙයාගේ අර දැන් ඔය කියන පයන්න කියලා කට්ටිය ඒ ඔක්කොම බලාගන්න මෙයා දැන් පෙන්නනවා. හරිද? අ ණයාගෙන ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ? නයාගෙන ප්‍රශ්න ඒක බොරුවක් ඒක බොරුවක් වෙනවා ආයේ මේ නයාගේ ප්‍රසිද්ධ මිත්‍යාවතවාද දිනනවා ගොඩක් නයා වෛර බඳිනවා කියන කාලා දිනනවද ඇයි නයාගේ නයාගේ තා දිනන නාග මාණික්ක කියලා කට්ටිය කියනවා ඒකේ ඒක ඇත්තක් නෙවෙයි සුවඳක් කියන ප්‍රශ්නේ මේ ඒ මොකද්ද? සුවඳ එනවනේ. මේ මේ මේ. සුවඳ එනවා. ඔව්.